has conseguido, mi vida ahora es tuya. Para mí el tiempo es esperar, una larga espera para verte. Una larga espera para verte. Una barca no es sin mares ni ríos. No existe la primavera si no sale el sol. Y las flores no florecen sin sol ni calor. Y la cometa no vuela sin viento, caliente o frío. De la misma forma yo no puedo vivir. Me es imposible respirar si no estás. No puedo explicarme el porqué de este amor. Pero te juro que lo es grande, muy grande. No puedo explicarme el porqué de este amor pero te juro que no es grande, muy grande, lo has conseguido, mi vida ahora es tuya. Para mí el tiempo es espera, una larga espera para verte. Mi vida corre sin apenas sentido, y más que lo pienso más más que me retiro, más que me acerco. En la distancia estoy mal y me siento perdido. Lo has conseguido, mi vida ahora es tuya. Para mí el tiempo es espera, una larga espera para...